ضلع شوپیان کے اندر سترویں صدی عیسوی میں عظیم مغلوں کے ہاتھوں تعمیر ہوئی علی آباد سرائے آج خستحالی کا شکار ہے یہ سرائے مغل شہنشاہ جہانگیر نے شہرائے آفاق مغل شہرہ کے اوپر تعمیر کی تھی شہنشاہوں کے کارواں جب شہرہ سے گزرتے تھے تو یہاں پڑاؤ کیا جاتا تھا پہاڑوں کے دامن اور پیر مرگ کے بالکل قریب بنی یہ تاریخی سرائے لگ بھگ مربع اسی فیٹ پر پھیلی ہوئی ہے گودائی لیے ہوئے اس سرائے کے اندر پچاس کے لگ بھگ کمرے بنے ہوئے ہیں مثبت اور تعمیری پلاننگ سے اس سرائے کو اس کے قدیم شکل میں لا کر اس کی عظمت کو پھر سے بحال کیا جا سکتا ہے آج پہلی بار میں یہاں پہ آیا اور یہاں پہ جب میں نے اس کی حالات کو دیکھا تو پھر میرا دل بہت ریختہ ہو گیا انتہائی زیادہ پریشان ہوا جو ہم چاہتے تھے ہمارے ان <clears throat> نیشنل ہیریٹیج کو جیسی پوزیشن ہونی چاہیے تو ان کی پوزیشن ویسے نہیں ہے اگر گندگی کی بات کی جائے یہاں پہ اتنا گوبر پڑا ہوا ہے تو مجھے نہیں لگتا ہے یہاں پہ انسان گھومنے کے لیے آتا ہے صحت یاب ہونے کے لیے آتا ہے تو یہاں اپنے ساتھ بیماری لے کے جائے گا نوے کی دہائی میں سرائے بھارتی فوج کے قبضہ میں رہی اور اس کے بعد سے آج تک گجر بکروال طبقہ اس سے مویشی خانہ بنائے ہوئے ہے چاروں طرف گوبر اور مردار جانوروں کی ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں سرائے کے کھنڈرات چینک چینک کر یہ بیان کر رہے ہیں کہ کبھی یہ عمارت بھی خوبصورت اور پرشکو رہی ہوگی